Increíble amigos, muy buenas a todos, bienvenidos a Toxic Game Channel nuevamente. Eh, a ver dónde tengo el mando, ah, lo tengo aquí, por supuesto, qué bien. Tenerlo cerquita. ¡Ay! mando, qué bien. Vale, vale. Qué bien, ¿eh? Hay que ver las cosas que están ocurriendo en Sony. Que es una tostadora, como lo dije, metal líquido Terminator 2, esta segunda parte ha salido quemada. Increíble. Increíble que siquiera tengan el valor de comparar. Hemos vuelto a ver eh, <laughs> la, consola que, que comparen incluso en precio el hardware de la Xbox Series X con el hardware que habéis visto de la PlayStation 5 que aparte de cada 100 que sale 50, por no decir 60 salen estropeadas ¿por qué? porque en las fábricas donde son embaladas donde los compuestos las piezas y todo eso se van poniendo Pues resulta que en ese momento <laughs> es que es gracioso. Pero, por otro lado es normal también, ¿eh? Lo he dicho, estás en una empresa china donde eh, el trabajo a veces es bastante agotador y donde pues los, los trabajadores no son ocho horas con hora de descanso, no, no, no, no, todo el día, <laughs> todo el día. Imaginaos todo el día nada más que haciendo eso, poniendo la, la gotita, bueno, poniendo, y además tienes que ponerlo bien porque si no se derrama y con el tiempo empieza a pasar los problemas. Empieza a irte la, la, la consola, a muchos por ejemplo le parpadea continuamente. Dicen, ¿por qué? Bueno, pues ya lo descubrirás dentro de unos meses cuando se te acabe la... cuando se os acabe la... la garantía cuando se os acabe la garantía, que ya se os está acabando a, los que los habéis comprado por primera vez, vais a venir con este problema a todos, a siempre, a todos, a todos. Problema que se va a repetir una y otra y otra y otra vez. Pero bueno, bueno aquí tenemos unos cuantos, unos cuantos... Eh, cositas que me gustaría jugar. Por supuesto, el Siripito. Voy a con esto de Venga, voy a jugar. ayuda, camisetas TIC, que tengo que cambiar de... ¿Y esto? You're Song Yi, right? I was racing earlier and I would have won. But this guy, Tommy Han Lan, he cheated. Ran me off the road at the last minute. Can you teach him a lesson? Keep him from doing it again? Yeah, sure. He's not far. Wreck his car. That'll teach him. Okay. Good luck, Wei. The guys are watching. from our house. If you want to live in the gutter, at least don't bring it home with you. What are you talking about? Nanny is really good to me. He's a pig. I can tell just listening to him. mejor que cero, ¿no? Pero el caso es que no se movido a guardar y lo vamos a guardar y vamos a cambiar de color bueno ver, permitidme que echen un vistazo a ver qué dice por aquí detesta el vídeo sí. Starfield el tema Starfield gente que piensa que el Starfield va a estar en, en, PlayStation, ¿no? Vale, bueno, pues nada. De, sueños, de sueños se puede vivir todo. O diferentemente puede... Si queréis pensar los que tengáis PlayStation de que es un juego que va a estar, pues, os vaya a llevar una decisión esto está claro. Aunque yo creo que la gente que realmente compra juegos, la, gente que realmente eh, le gustan los juegos de, graves que tiene, ya sabemos ya el hardware cómo va y todo, se la compran y tal, y, solamente por esos juegos mm, que conocen muy bien cuáles son los, problemas y tal, que no... Ah, habría que limpiar eso. no sé cómo decirlo. Ah. son, a mi, manera de, ver, son los mayores afectados siempre. Bueno, yo voy a intentar a ver si, si, se puede, aquí con gente que, que sepa. haber visto algo Que siempre aquí, bueno, también hay que tener en cuenta que, que sepas o, o como yo, que yo de estoy ya muy próxima evolucionado. Hay que Oye, chico, mira dónde apuntas. ¡Ay, mierda! ¡Perdona! Ah, vale. Vamos allá. ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Mola! Tiene que ser una puta broma. ¡Recargando! te habían enseñado a usar eso. ¡Necesito cobertura! Tengo que curarme esto. Hora de morir. Un momento, tengo que ponerme una tirita. ¿Te eso debe de doler un montón. Se agradece. Necesito un segundo. No, bro. Ellos están acabados. Luego yo ya acabado. ¡Mamá! ¡Mira dónde disparas! ¿Estás bien, cielo? ¿En serio, cariño? ¡Vamos otra vez! rinde. ¡Al Seguimos sin saber nada de Pelizarro o su equipo. No acabéis como ellos. Entrad en la mina y sellad los túneles. Yo nace la fuerza. ¡Estoy rodeada! ¡Oh! ¡Venga ya, Holly! ¡Que alguien me ayude a ponerme en pie otra vez! ¡Ayuda! Ya podría haber terminado antes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Caído! ¡Ayuda! De todos modos. Tiempo de descuento. ¡Necesito una ayudita! ¡Me han dado! Ahora ya da igual. Todo da igual. ¡Necesito ayuda! Contente, contente. ¡Que alguien ¡Necesito ayuda! Nada que merezca la pena es fácil. abandonada la partida. Vale. Vale. Uno 1. <laughs> la última vez me dio dos y entré justamente cuando ya estaba muerto. Que no, que no pude salir, vamos. y no podía, <laughs> no podía salir, bueno, bueno las cosas que pasan. ¿no? suministro de poder no creo que caiga mucho, pero... Va a echar un vistazo a vamos a jugar un poquito a la nube. ¿Qué os parece? Vamos a, probar un juego de la nube. Cualquiera. Bueno, esto es eh, los juegos que hay ahora mismo en el Game Pass. Podemos jugar desde la nube. ¿Veis que hay una nube al lado? A todos. Salvo alguno como la demostración, pero sin embargo el juego sí, lo puedo jugar en la evidentemente, claro. Destruir humanos, Dishonored el Deal 5. Las carreritas. También está el, el IA e Sport, el Electronic Art está ahí también. A ver qué juego, a ver Es injusto que un juego como este sea más divertido que el de... Vale. Vale. No se puede jugar entonces a los juegos en remoto. Vale. Pues entonces no se puede jugar ahí ya hemos... De, eh, voy probando cosas, que si puedo jugar a esto, puedo hacer esto, o no puedo hacer esto, y voy probando cosas, lo que vemos es que podemos enlazar eh, la consola Series X con el PC y jugar a todos los juegos que tengas descargado. Por ejemplo, eh, de Kilirisdeat, el Monopoly mismo. Yo soy un viciado del Monopoly, de ahí donde me veis. Pero, bueno, Naruto, por ejemplo. El Red de Redemption. ese que, aparte podemos jugar a... ¡Ay, niña! ¡Mira! ¿Dónde se ve? es el sonido. Yo creo que es el sonido más que más que esto le llama mucho la atención. no es tan pipera, ¿eh? como dije, eh, era, era un chiste. mismo pues no me da ningún problema. Eh, ya... Eh, Sabéis lo que digo, ya me identifica que soy yo, que tal y cual, pero hay, hay problemas todavía con algunos juegos de la 360 y de la primera Xbox. No sé muy bien por qué, pero bueno, en fin. Da igual, vamos a hacer un pequeño... Vamos a... que hoy hace, un, hoy hace un día complicado, ¿sabes? ¿Sabéis? Hoy sido un día complicado y mira, pues tengo ganas de... caballo... I could go speak to like you. Bonjour, mister. Do you want a little joie de vivre? I don't think that's a good idea. Hello. Hello. Trouble in the Armadillo Saloon last night. ayuda, lo siento. No lo ya, ya no lo volveré a hacer. Ya... Hostia, es una mala idea siempre ayudar. O intentar ayudar. En el Red Dead Redemption 1 y en el Red Dead Redemption 2 es muy mala idea ayudar. It better not be spit you hear me? I love Está pegando mi novio, vas a buscarlo. Vas a buscarlo y, te lleves dos robarte y hacer que a la tía, los Since you're here, you want to make yourself useful? Not particularly. Listen, son, I know you got a mission. Right now, I need another gun. Why? What's happening? We've had this problem for months with this group of bandits who are getting drunk and murdering settlers. Last night, they went to a big place up near Ridgewood. They burnt the place down, killed the men, right. burning most of them alive, and raped the women. Women folk then got their throats slit. One of them survived and walked in here this morning. Anyway, I mean, look at the. We got a posse gathering up near Ridgewood. Will you ride with us? All <laughs> right. Thank you, John Marston. It's going to be a bloody job. <laughs> I don't think I know any other kind, sir. ¿eh? Hey, wait up! All right, boys, let's move it out. Marston, I hear you caught up with Mr. West Dickens. I did. For a man who claims to have found a remedy to all ailments, he was in pretty bad shape. His tonic has helped a great many people. It's a medical breakthrough from the East, the result of years of research. If only it could cure him of his diarrhea of the mouth. I wouldn't be so dismissive of science if I was you. Times is changing fast. He's no more a scientist than I am a priest. But people can spend their hard-earned money however they please. He's certainly a character, Jeff West Dickens. I can't understand a goddamn word he said. Look, vultures. I see him. Mark, you and Eli go check it out. driver's here, Marshal! Man, this don't look too good. Eh, Somebody was so busy killing people they went and dropped their gun. ¿Ah, Come on! that? A bunch of weak men. A pack of cowards is the most dangerous kind. Some men are just born plain meat. I think it's this land that makes you men, as much as the other way around. Men are born, and then they're formed. At least that's how I see it. Who could have done such a thing? Any number of people. Especially now the word's out we're cleaning up the county. Between Walton's boys and the rustlers, we've been spilling a lot of blood. Poor vultures! It don't look so good! Alright, let's go check it out. Come on! Man, more dead bodies. And the fire's still smoking. Those scumbags must still be around. Come on! boys. Looks like they're headed for Ridgewood Farm. Sons of bitches! 51's running gang of outlaws, artists. Yeah! I got a bad feeling about this. All right, boys, let's have a look around. It's in the shed! The door's locked, Marshal! Holy sweet mother of mercy. Please, please don't shoot me. Some bandits came by and took us hostage. They're holed up in the farmhouse. Some of my family is being kept hostage inside. All right, boys. We need to get into that house right now. No! Shooting! gonna have ourselves fun. Hellfire! Make a break for the shed when the coast is clear. There'll be a deputy waiting for you. Oh, thank God! smell this, Britt? You and me gonna have ourselves some fun. I survived a lot of these. This is gonna be your last one. Stay close! Make a break for the shed when the coast is clear. There'll be a deputy waiting for you. the back as soon as it looks clear. They did unspeakable things to me. I need it more than you now. Look like that's all of them. Let's see how the hostages are doing. Hellfire! un logro por haber hecho eso. Bueno, en fin, amigos. Eh, sí, haber atacado simbólicamente por error ha sido eh, mm, al ayudante del Chedi. Llevamos 44 minutos, la verdad no quiero dar mucha la tabarra hoy. Ha sido un placer jugar un ratito con ustedes y espero vernos en otro gameplay en Toxic Game Channel, ¿vale? Espero que os haya gustado y que bueno, que hagamos más, A ver si algún día podemos hacer un directo, pero se me da muy mal eh, configurar el tema de que se. Vamos a ver que si se puede arreglar o no. Así que hasta la próxima amigos.